Jesús tocó la mano y se unió a la oceanía de la Jerusalén está y se unió mi pura. Espíritu Santo de Mosane Baros Caita. Yo pues que toniri lo re, cota se unió. Tire toniri re, Mosane Yahuyu. Juan o Mosane Bautizaro, comene yo amare. Yo sé tiye dora yo aita Mosane. Manda chori cambaro, yo sé Espíritu Santo de Mosane. Masa mene hiru kucing joa masa ne. Nia hezu? Ajoa tina tengku olivo mama ti depu Yesu mene kamacu ina onse ni sinitu nia tirore. Putoro, mi pule sana Israel ya pare thari turikhu mariko ya warore puto soi Ni sinitu nia tojaina. Tiani cinti oro Yesu onse Musaputo sa tipare jau kioriro awa chinjuariro yupuku ditahira. Vì ông tirene ta basierara. Viomeheta musane Espíritu Santo to qua tobichin kwamakanya masiene kyanaka musa. Ti masiare musa kyana Jerusalem ne, maskainane hipitia Judia yapa ne, Samaria ne, yapa maskainane Ayua hipitina aridas cho musiro ne. noa buere buena kamusa. Je jariari re, je masamu hanine, tinane buena kamusa. Ni ya ua Jesu tinane. To ani tu silibarota, kwa maku Jesu re mea no pumuha chenjoa hena. Tina tiro re tinyene ne muochita, me kuro abasto pusaa, busti muha waa. To an busti muha libarota, tina Jesu to muha lirore, tinyemu ono bastoi, pearo anhoa je sea suti tina, Jesús tocó y nabastó ahí, bajuar que sea. Ah, bajuar que se tinane, once enia. m u s a Galilea Masquina, doceiro baro, ñemo los curanijari m u s a Adiro Jesús, m u s a mene, hiriro, kirotal. Kwamaku, mano d pu, tomuhachu, yoalirota, mi pure tomuhachu, m u s a ñ i r i r o s e t a Palituri, d u h i t a r o gatua. Ni yaua, anhuatinane.